assalomu alaykum assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan islom toshburiyev rozgurishimizga start berdik birinchi rozgurishimizga birinchi rozgurishimizda start berganmiz Hyundai Solaris qo'yilgan 2015-yil glovni prizimiz bir yuz oltmish dona prizimiz qo'yilgan pul yutug'i besh ming rubldan o'n dona 3000 ming rubldan yigirma dona ikki ming rubldan yigirma besh dona mm, ming rubldan yetmish besh dona o'ttiz dona e, bir yarim ming rubllik общий prizimiz bir yuz oltmish bitta bilet narxi uch yuz rubl общий bilet 3000 mingta kartamızga, mana bu ekranda ko'rinib turgan sberbank kartamizga pulni o'tkazasiz va chekini e, mana bu ko'rinib turgan whatsapp nomerimizga jo'natasiz va biz sizga tez orada biletlaringizni yozib berishga harakat qilamiz aziz do'stlarim hammaga omad tilayman ko'p gapirib o'tirmayman e, o'ynangizlar o'z omadingizni sinab ko'ring podeliza qiling layk bosing kommentariy yozing podpisasga bo'lmaganlar podpisasa bo'lingizlar kanalimizga a'zo bo'lingizlar hmm, bundan ham zo'r e, rozgurishlar qilamiz hali sizlar bilan aziz do'stlar hmm, biletlarimiz cheklanmagan nechta olishingizdan qat'iy nazar biz sizga yozib beramiz aziz do'stlar bo'lmasa ko'p gap o'tiravermaymiz biz videorolikni boshladik va sizlar e, mashina obzorini Hyundai Solaris'ning obzorini ko'ringizlar o'zingiz baho beringizlar qani ketdik undan boshladik assalomu alaykum hurmatli podpisчиklar youtube ahli kuzatuvchilari mana biza qo'ygan розыгрышка mashinamiz Hyundai Solaris <clears throat> mana mashina 794 Hyundai Solaris bu safar qandaydir noqulayliklar yoki yaxshi ko'rinmagan bo'lsa uzr so'raymiz oldindan mana mashina hamma joyi biz butun kuzib qurilmagan hammasi yaxshi состояние mashina коробка avtomat коробкасы mexanika yaxshi tashlanadi motorlar hech qanaqa отказ yo'q mashina urilmagan tutilmagan kim xohlasa masalan siskasini tekshirib ko'rishi mumkin siskasini rasmini ham qo'yamiz xohlaganlarga и e, whatsappdan ham tashlanishimiz mumkin mana mashina kuzovi yaxshi tashlanadi taksi qilingan uncha ko'p emas o'zimiz stroykaga o'zimiz bolalar питаниеga minilgan mashina prosa probik kattaligi zagorodga bittana chitanaga kelib ketganmiz shaharga shuning uchun probik ko'proq mashina stanasi ana yangi kojada qo'yilgan texollar kojada oldi xohlaganlar savol berishi mumkin bemalol hammasiga ochiq qilamiz qoldirgan tepadan nomerlar hammasiga javob olasizlar savollaringizga degan umid bilan bemalol javob beraveramiz